que había corrupción administrativa y que el que ganase las elecciones no debería de cruzarse las manos y hacer eh, apresto para que esto eh, lleve justicia a la ciudadanía y tranquilidad en un 68% de la población. Y, no, no, no fue ni santo ni perezoso el día de ayer cuando el doctor Leonel Fernández eh, en su, en su locución, en la, en la, ahí en la, presentación de los candidatos, cuando dice, oye, el presidente Leonel Fernández prometió que de regresar al poder convertiría el Ministerio de Interior y Policía en, uno de seguridad ciudadana para que responsabilice de la prevención del crimen y delito como parte de la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde él dice que le va a dar plena potencial y eh, autoridad, autorización a la, al, Procurador General de la, Justicia y que, la justicia sea una justicia independiente, donde ésta eh, podría eh, hacer cumplir ese deseo y esa, y esa pasión que tiene el pueblo dominicano, que lo dice una encuesta, no lo digo yo, que lo dice una encuesta que el 68% de la población dice que hay corrupción administrativa, no solamente ahora, sino en, gobiernos anteriores también, porque en, una encuesta parecida a la el igual de la Galo, cuando en, las otras pasadas elecciones también decía que había corrupción administrativa, no tanto la población, no tanto un 68%, pero sí lo dijo un 51, un 52, un 51%, y ahora 68, un 70% dice que sí y por lo tanto no se siente, no se siente segura si, hay, si el que gane o el que eh, se lleve el, día 5 eh, la presidencia de la República no tome, no tome cuentas en el asunto porque si no hay régimen de consecuencia eh, seguiremos siendo un, un Estado eso merece, corruptivo y corruptor. Eso merece, eso merece un aplauso para Leonel Fernández. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, porque eso yo lo que te quiero hacer un yo te quiero hacer eh, un símbolo, no, no, ¿no? que porque se identificó, sino porque es, una promesa de campaña. No, no, eh, ahí que voy. Es una promesa. me gustaría que ya no quedan más encuestas, pero me gustaría que eh, si hubiese habido tiempo que dentro de las encuestas se pusiera eso, e, ese, ese donde le ¿cree usted que, por ejemplo, el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo o los otros que van a, la contienda electoral, de decir que van a cumplir, que haya régimen de consecuencia frente a los corruptos, que usted que pueda cumplir el próximo gobierno, tú puedes estar seguro que el 99.9% va a decir, eso no es más que promesa de campaña, porque todos están comprometidos. Entonces, qué bonito que ahora dice Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, que él promete que si le llegara una vez más al poder, a dirigir los destinos de este país, él promete que habrá régimen de consecuencias contra los corruptos de este país, sobre todo de la política dominicana. Ahora sí es bueno para sacarle ventaja ¿eh? que ofrecemos, que lo diga, por ejemplo, una, es una, promesa, de campaña. Claro, que lo diga Gonzalo, que lo diga Luis Abinader, que Luis Abinader que se comprometa ahora, que tiene todas las posibilidades del mundo. los números lo, acompañan. Un 52% le están diciendo que va a ser el próximo presidente de la República, que ratifique y diga que sí, que los corruptos, que, los se corruptos en este país, que se comprometa ahora y que diga que sí, que después del 16 de agosto se va a implementar y que esos, esos que se han llevado a los bolsillos los recursos de este país que no tienen estas condiciones es producto de la corrupción que se comprometa que lo va a llevar a la cárcel. Y, que, y, que, sea el, pueblo que nombre el, Procurador General de la República pero que no se comprometa, como eso que tocaba decir, como el doctor López Fernández, que duró, ¿cuántos años? Tres periodos, doce años en poder, de esa manera él que es una figura fresquecita en términos de que pudiera ser el próximo presidente de la República, es quien está llamado a hacerlo, así como también el mismo Gonzalo Castillo. No tiene caridad moral, porque es, el, lo ha hecho el PLD. Ha perseguido el PLD los corruptos en este país. Entonces, Gonzalo Castillo el único que yo entiendo, ¿verdad? <clears throat> Ojalá y no esté equivocado, tal vez que pudiera tener caridad moral para hacerlo y tal vez porque no ha sido presidente, y vamos a decirlo, si no es presidente, ojalá que se case con la y lo haga, es Luis Abinader, pero que lo haga, que se comprometa en estos 11 días a decir que sí, que se va a perseguir la corrupción en este país, y verá que si le, faltasen algunos puntitos para ser el próximo presidente, lo va a adquirir yo creo y le, recomiendo a cualquiera de los. yo no tengo, tengo eh, eh, calidad de, por, no soy un gran politólogo ni nada de eso, pero yo les recomiendo a cada uno de los, cualquiera de que gane de la contienda del día 5, que ya el pueblo dominicano, el pueblo dominicano, eh, y sea cual sea su estatus, no soporta más borrón y cuenta nueva. Porque el, el famoso borrón y cuenta nueva es el, es, el, es el, aliento, ese es el, estímulo que tienen los futuros corruptos eh, en un próximo cuatrenio. Porque esa es una seguridad, es una salvaguarda, es un, es un, escape, eso es una seguridad que le da al que eh, asume un, rol en, la, en la administración pública eh, que es la que nos interesa a nosotros, o al, el rol que, que, hace el presidente. Y, y, eso hace, si es, hay una seguridad de que hay borrón y cuenta nueva, no tenemos la certeza de que, no sigamos en la misma tesitura, que no sigamos en este mismo, en este mismo orden político donde eh, todo es todo, nada es nada, eh, personas que solamente a mí me mandan un, un, el impuesto interno me manda todos los diciembre para que yo declare y para que, y para que yo eh, pague un anticipo. Sin embargo, eh, los políticos, los funcionarios, los senadores, los diputados hacen su declaración jurada cuando le dé su maldita gana, ¿eh? cuando le da y gente con un sueldo de, ponle 100 mil pesos de por vida y de repente tienen en, su, en, en, sus, en sus cuentas 200, 300, 400 millones de pesos y lo dicen como, como cuando tú te comes un molondrón, que ni, ni, los, ni, ni lo sientes cuando pasa por ahí. O sea, que tú dices, guau, pero mira, ah, ¿quién, ¿quién, está hablando ahí? Pepín Corripio, Bermúdez, eh, eh, los lo Vicini. O sea, que tú crees que está hablando un Vicini. Digo esto porque esas son las, eh, las familias ricas tradicionales de este país. Y aquí estos políticos, como diría muchísima gente, moño malo, y si que no saben articular una oración, que apenas eh, eh, saben eh, que la O es redonda porque le ven lo trasero a los perros, hablan de millones como, como si nada, como si un doido, como nada.